Hi Leute, ich hoffe es geht euch gut. Heute ist mein Video ein bisschen anderes, weil wir Hausaufgaben machen. Erst schreibe ich 25 Wörter in Deutsch und die Übersetzung in Armenisch. Danach muss ihr äh, euch 5 Wörter auswählen und mit diesen 5 auswählten Wörtern schreibt ihr 5 Sätze. Los geht's! Das Taschentuch Taschkinak Թնքլիս, ճշտապահ, ճշգրիտ, ճիշտ ժամանակին։ Unterschreiben. Ստորագրել։ Das bedeutet. Դա նշանակում է։ Das Blatt. Տերև։ Das Argument. Փաստարկ, ապացույց։ Գեմես համաձայն ըստ համապատասխան Բշտխաֆն պատժել տուգանել դի մնցը մետաղադրամ խուը հանգիստ դաթար auswählen ընտրել aufpassen ուշադիր լինել զգուշանալ Տիրուկ վաղ քարտը։ Ետ դարձի տոմս։ Also, այսպիսով։ Sich kleiden, հակնվել։ Die Verzeihung, ներողություն։ Das Wörterbuch, Bararan։ Die Presse, Mamul։ Die Prinzessin արքայադուստր գհյողն պատկանել բաուն կառուցել մշակել դիթանքշտելը գազալցակայան դիվունդը վերք դեհանդել արևտուր դիֆերզի շղունգ ապահովագրում